Все. Все. О. О. Блин, прикольно, что вчера нашел хлеб. Но а, не только хлеб. О. Их уже нет, надеюсь. Да, они ушли. Какой-то подозрительный дом. Вот этот пойду его облутаю. Ой, в этот раз... Фу. Вот это у меня. Надеюсь, что со мной будет все норм. Свет рабочий. как я вам скажу. Опа. Обалдеть! Тупо фартануло. Офигенно. Хорошо, что сюда сходил. Очень, очень, очень хорошо. Вы реально пляж. Такого еще нет. Обалдеть. Я даже буду стрелять не могу. Косок 7. Это вообще бомба. Пока останусь здесь, наверное, ночевать. Да-да, я не хочу ходить. Факела. Факела это хорошо. О, еще хлеб. Мне надо найти путь, как выбраться из этого отсюда. А, ну что, давайте двигаться. Эть. О. останусь здесь. Пока что. Как найду выход отсюда, сразу побегу. С пистолетом лучше ходить. Да ладно, да ладно, да ладно. уходить из этого города, но я его еще не до конца пускал. Голодовая, ну, пусто. Да уж.

хорошо. Блин, еда уже полный карман. страшно, пипец. А -а -а. очень красиво. Заберусь-ка я сюда. Мальчик. Еще один. Возьму себе. Сайта. В школе есть свой подвал, где они. Блин, как я давно не купался. Здесь, походу, были самые миллионеры. Не буду миллионерам тут мешать, если они не замоки сейчас. Да и по сути самому. Надо уже возвращаться. Да, надо уже возвращаться. Темнеет. Живу там. открываем. Реально темнеть начал. Закат надо. Вот как я ненавижу закат. Пишем, пишем, пишем, пишем, пишем, пишем. Пускай подумают, что я здесь. как же мне тупо сейчас повезло. Ну и с припасами, да уж. Очень повезло. Пойду переночую. Я вернулся в живая рыба. Что ты смотришь? Фу. О, жаль. О. Сейчас поем. Пипец. Еще ни одного патрона не потратил. Че еще почти не стрелял, как будто. А, ладно, я прилягу.